नमस्कार मैत्रिणींनो मी आशा माझ्या यूट्यूब चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप स्वागत आहे तर तुम्हाला कळलंच असेल की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काय शेअर करणार आहे तर बरोबर फ्रेंड्स तुम्हाला कितीही स्पीड कमी असू दे हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुमचा स्पीड डेफिनेटली वाढणार आहे का तर फ्रेंड्स अनेक जणांना माहीत नाही की ब्लाऊज शिवण्याची सुरुवात कशी करावी ती कशी असावी आणि नेमकं म्हणजे ब्लाऊज शिवताना प्रत्येक वेळेस वेगवेगळी पद्धतीने त्याला वेळ द्यावा लागतो फ्रेंड्स जर का तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने चुकीचं वेळ देऊन जर का तुम्ही ब्लाऊज तयार करत असेल तर हे चुकीचं आहे तर असंच फ्रेंड्स खूप काही महत्त्वाच्या मी टिप्स सांगणार आहे या व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका फ्रेंड्स तर फ्रेंड्स व्हिडिओ सुरुवात करण्याआधी मी तुम्हाला एक सांगेन तर पाहू शकता हा ब्लाऊज मी शिवलेला आहे आणि हा ब्लाऊज खूपच अर्जंटमध्ये शिवलेला आहे आता पहा मी पानगळा काढलेला आहे आता पानगळा म्हणजे म्हणजे कॅनोस पेपर वगैरे वापरूनच गळे काढतात पण फ्रेंड्स या ब्लाऊजमध्ये मी कुठल्याही प्रकारचं कॅनोस पेपर वापरलेली नाही कुठल्याही प्रकारचं गळपट्टी नाही अगदी सिंपल पद्धतीने फक्त दोन मिनटामध्ये हा गळा तयार केलेली आहे कुठल्याही प्रकारचं काहीही न वापरता फ्रेंड्स तर हा व्हिडिओ तुम्हाला जर बघायचा असेल तर या व्हिडिओची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देते तिथं जाऊन तुम्ही चेक करून हा व्हिडिओ बघू शकता किंवा माझ्या चॅनेलवरती हा पण सुद्धा तुम्हाला हा व्हिडिओ बघायला मिळेल तर आता फ्रेंड्स आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत तर पहा मेन मुद्दा आपला काय आहे की ब्लाऊजची स्पीड कशी ठेवायला पाहिजे आणि कुठल्या प्रका कुठल्या वेळेला कशा प्रकारे ते ब्लाऊज कटिंग किंवा त्याची सुरुवात करायला पाहिजे तर पहा फ्रेंड्स आता तुम्ही जेव्हा ब्लाऊज कटिंग करता तेव्हा तुम्ही रात्रच्या वेळेस जेव्हा रात्री तुमच्याकडे वेळ असेल जेवण वगैरे करून तुम्ही तुमच्या बेडरूममध्ये गेल्यानंतर तुमच्याकडे वेळ असेलच थोडाफार त्या वेळेमध्ये जर का व्यवस्थित तुमच्या रूममध्ये जर लाईटचा प्रकाश व्यवस्थित पडत असेल तर तुम्ही तिथे ब्लाऊज कटिंग करून घ्यायची आहे ब्लाऊजचे मापे काढून ब्लाऊज कटिंग करून घ्यायचे आहे आणि दुसरं महत्त्वाचं वेळ वाचवायचं म्हणजे हे फ्रेंड्स जर का तुम्ही तीस ते बत्तीस साईजचं पेपर कटिंग केला तर तेच पेपर कटिंग वापरून तुम्ही चौतीस साईज ते छत्तीस साईजपर्यंत ब्लाऊज कटिंग करू शकता पण आता तुम्हाला जर का तुम्ही नवीन शिकत असाल तर तुम्हाला खरंच डेफिनेटली माहीत नसेल ते कशा प्रकारे पेपर ते ब्लाऊजवरती ठेवायचं आहे आणि कशा प्रकारे ते जे वाढवायचं आहे जर का हा व्हिडिओ हवा असेल तर नक्की मला कमेंट्स करून सांगा फ्रेंड्स एकच साईजचे पण अनेक साईजच्या ब्लाऊजवरती पेपर ठेवून कसं कटिंग करायचं असं केल्यानंतर काय होतं की खूप वेळ असतो की जेणेकरून ते ब्लाऊजचे मापं घ्या त्यानंतर पेपर कटिंग करा वगैरे वगैरे हे काही जे काही प्रोसेस असते ते करण्यास आपली वाचते आणि वेळ वाचतो तर हे तुम्हाला जमत नसेल फ्रेंड्स तर तुम्हाला दुसरं महत्त्वाचं सांगणार आहे जेणे कुणाचा ब्लाऊज असेल त्यांचं पेपर एकदाच कटिंग करून ठेवायचं आहे आणि अशा प्रकारे ठेवून त्यांचं नावं घालायचं आहेत पेपरवरती आणि नेक्स्ट टाईम त्यांचा ब्लाऊज आला की हेच पेपर तुम्ही वापरून ब्लाऊज कटिंग करू शकता पहा अशा प्रकारे इथं ब्लाऊज कटिंग करून घ्यायचं आहे या झाल्या एक दोन तीन टिपा खास महत्त्वाच्या आणि दुसरं म्हणजे पहा फ्रेंड्स आता दिवसभर तुम्ही ब्लाऊज शिवायचा आहे जेवढं फील तेवढं ब्लाऊज शिवायचं आहे दिवसा तुम्ही हुक लावायचं आणि जे काही काज बटनपट्टी असेल किंवा हात सिलाई असेल तर ते अजिबात करायचं नाही रात्रीच्या वेळेस आपल्याकडं खूप टाईम असतो जेवण झाल्यानंतर आपण एकतर टी व्ही बघत असतो किंवा आराम केलेला असतो झोप लागेपर्यंत आपल्याकडं दोन तीन तास असतात त्या वेळेमध्ये हुक लावून घ्यायचं आहे ब्लाऊजला हुक लावून घ्यायचं आहे हात शिलाई करून घ्यायचं आहे हुक लावणं किंवा हात शिलाई करणं ह्यामध्ये खूप वेळ जातो तेव्हा ते वेळ दुपारी महत्त्वाचा जो आपला वेळ असतो दुपारी दुपारच्या वेळेस वेळ न देता रात्रच्या वेळेस वेळ द्यायचा आहे आणि हुक असेल काय तर जे ब्लाऊजचे काम आहे ते रात्रीचं करून घ्यायचं आहे आणि दिवसा फील तेवढे ब्लाऊज शिवून घ्यायचे आहेत आणि दुसरं म्हणजे काय शक्यतो रात्रीच ब्लाऊजचे कटिंग करून ठेवायचं आहे एकदाच करून ठेवा ब्लाऊज जेवढे तुमच्याकडे असतील तेवढे तुम्ही एकदाच तीन चार चार पाच वगैरे जेवढे असतील तेवढे कटिंग करून घ्यायचं आहे आणि दिवसभर त्याची शिलाई करून घ्यायची आहे आता काही जर मला कमेंट्स केलेले आहेत की फ्रेंड्स दिवसभरामध्ये एवढे ब्लाऊज होऊ शकत नाहीत दहा बारा ब्लाऊज होऊ शकत नाहीत हे शक्य आहे फ्रेंड्स हे तुम्ही टिप्स वापरून तुम्ही नक्की ट्राय करा नक्की हे शक्य होणार आहे दिवसभरात दहा बारा तर ब्लाऊज शिवणं शक्यच आहे जर का तुम्हाला तेवढी स्पीड नसेल तर सात आठ का विना तुमच्याकडनं ब्लाऊज शिवून होतातच होतात फ्रेंड्स फक्त ह्या दोन तीन तुम्ही टिपा वापरल्यानंतर जसं मी सांगितले त्याप्रमाणे तुम्ही जर का शिवलात केला तर डेफिनेटली तुमचा स्पीड जो आहे तो वाढेल आणि तुमच्या आपोआप लक्षात येईल की कशाप्रकारे तुमची स्पीड वाढते आहे काय केल्याने तुमची स्पीड वाढते आहे फ्रेंड्स जर का तुमचे ब्लाऊज डिझाईनदार असतील आता डिझाईनमध्ये पण वेगळे वेगळे पदार्थ आहेत काही डिझाईन करताना खूप वेळ जातो काही डिझाईन करताना कमी वेळ जातं आता डिझाईननुसारसुद्धा तुमचे ब्लाऊज कमी किंवा जास्त होऊ शकतात दिवसभरातनं शिवून पण स्पीड मात्र तुमचा वाढणार आहे फ्रेंड्स जसं मी ह्या टिपा सांगितले त्या फॉलो केला तर आणि दुसरी एक टिप सांगू शकते फ्रेंड्स जर का कुणाला त्रास होत नसेल तुम्ही मशीनवरती बसल्याचा राथरच्या टायमाला तर त्यावेळेस तुम्ही ब्लाऊजला अस्तरसुद्धा लावू शकता अस्तर जर लावून झालेला असेल तर सकाळ उठून फटाफट ब्लाऊज शिवायला काहीच वेळ लागत नाही फ्रेंड्स या काय तुमच्यासाठी टिप्स होत्या फ्रेंड्स व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट्स करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणखीन काही तुमच्या मनामध्ये शंका असतील तर कमेंट्स करून विचारू शकता थँक्यू